här står jag vid Stockholms valstuga vid Sergels torg och det är fullt tryck pirater i stugan och folk som kommer och frågar om vår politik. Och jag vet att det här händer runt om i landet på en massa olika platser och jag är så himla glad över att ha så ohyggligt duktiga aktivister som är ute och pratar om partiets politik, sätter upp affischer, delar ut flygblad allt det där som behövs för att vi ska komma från Novus 3,9% upp över 4, framåt 5 och ta oss in i Bryssel. Så jag vill bara säga tack till alla er som är ute runt om i landet och kampanjar just nu. Ni gör ett jättebra jobb och om ganska precis en vecka, en vecka och några timmar, så ska ni få vila. Men just nu så ska vi få upp de där siffrorna lite till. Ha det bra!